मंगळसूत्राच्या दोन वाट्या सौभाग्याची खून भावेशरावांचं नाव घेते चौधरी घराण्याची सून स्टार्ट पहिला पाऊस आला निगदाचं नाव घेतो आमचा गोंधळ झाला नाव घेऊन बरोबर चांदीची जोडवी पतीची खून अभिजित रावांचं नाव घेते आजपासून झाली अरे आम्हाला ऐकायला हो. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट फोटो नाव घ्या नाव घ्या नाव काय घ्यायचं गौरवाला शेवटी आहोच म्हणायचं निळ्या निळ्या आभाळा चमचमते तारे निळ्या निळ्या आभारा चमचमते तारे नाव घेते शिवानी लक्ष द्या सारे आत्रावळीत पत्रावळी पत्रावळीत भात भातावर वरण वरणावर तूप तुपासारखं रूप रूपासारखा असेल आमचा जोडा नाव घेते अजिंक्याचं आता तरी वाट बोल चल लॉकडाऊन वर लॉकडाऊन लॉकडाऊन वर लॉकडाऊन या कोरोनाने लावल्या आपले जगाला वेळ त्याची सगळे लोकांना झाली लागल त्याची सगळे लोकांना झाली लागल या सुरक्षेने लावला म्हणा ये झाला बाबा एकदाच लग्न ए बोलू दे बोल स्पेलिंग येते का लय लय थांब ना ए दे ना उखाणा शांत बसून रासन जन्म दिला आईने पालन केले पित्याने अमरावांचं नाव घेते पत्नी या नात्याने माहित नाही खरं चांदीच्या वाट- चांदीचं ताट त्यामध्ये सोन्याची वाटी आशिष रावांसोबत थाटते साता जन्मांच्या गाठी रविवारी खातो मटन उपवासाला खातो साबुदाणा रविवारी खातो मटन उपवासाला खातो साबुदाणा नेहा माझी पाटलबाई बाई मी तिथं ऐका नाव घेते आंजीत होत्या बुरी त्यात होत्या पुरी भैरवी दिसली बरी म्हणून आणली तिला मी घरी मी नाव घेता तुम्ही अगोदर रोकाड घेता जमिनीचा पैसा आला कोण घेत तू कोण घेता ॲव्हेंजर माझी मेवणी ना माझी बायको किती डेंजर पलंगाला चांदीच्या पट्ट्या पट्ट्या माहिती सोन्याच्या पलंगाला चांदीच्या पट्ट्या मंजूचं नाव घेतो बुरकुलांचा पट्ट्या ऐकलं <laughs> कॉलेजमध्ये असताना पटवल्या घसी पोरी आणि शेवटी विनोद पाटलांच्या उल्हासनगरला खेळत होतो क्रिकेट आणि त्याचा घेतला मी विकेट कोरोना आला म्हणून कॅन्सल केली वरात कोरोना आला म्हणून कॅन्सल केली वरात गायत्रीचं नाव घेतो लवकर घ्या घरात <laughs> प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा प्रेमाच्या चौकात किती पण फिरा सापडणार गुलाबाचे फूल दिसायला ताजे गुलाबाचे फूल दिसायला ताजे दीपक रावांचे नाव घेते सौभाग्य माझे ये <laughs> काचेची नाणी गुलाबाचं पाणी नाव कोण घेते संभाजी राजांची राणी विटावर विटा बत्तीस विटा मग विटावर विटा बत्तीस विटा माया झाली माझी आता बाकी सगळे फुटा दारा पुढे काढली सुंदर रांगोळी फुलांची दारा पुढे काढली सुंदर रांगोळी फुलांची पंकजरावांचं नाव घेते सुनमी पालेकर तुम्ही सांगा दहा वर्षानंतर लग्न करायला लागतो जिगर वैभव माझा नेहमीच टायगर नाशिकची द्राक्ष नागपूरची संत्री रोहिणी झाली आजपासून माझी गृहमंत्री बोला डोळ्यावरची बट दिसते खूप भारी नेहा माझी झाल्यापासून जळतात मला सांग चांदीची सायकल सोन्याची सीट जन्माची रत्ना डबल साखरेचं बोत सोयीने उसवलं इंद्र आणि मला पावडर लावून फसवलं पोरी लाजू नको लाजू नको पोरी रुसू नको

भाऊजी नाही नाही नाही नाही नावाचे वेगळे पैसे नाही घेतले तर मुलीला कसं कलर लावले तर पैसे नाही तुम्ही गप्पा